El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un El día que quiera casarse, que se case con un viejo.